Magandang araw muli. Ako muli si Teacher Kalumbang. Ang ating life encouragement sa araw na ito ay makikita natin sa Filipos chapter 4 verse 19 ang sabi. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, yun ang ating last encouragement. Sana makatulong ito sa, sa araw na ito. Makatulong ito sa ating uh, buhay para umusad tayo. So, huwag mag-alala. Ilamang lamang sa Diyos ang inyong mga request. Pray lang at ibipagkakaloob yan ng Diyos. Ibibigay niya yan Nang higit pa sa iyong pangangailangan. So, God bless! Ingat po tayo! At huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Ingat, ingat. God bless.